ko na. Go, take two, take two. One, two, three, action. So, wala akong paano mag-search. La la la la la. Na na na. Kakain po What's up, kami ngayon. K-Pam? So, Kakain Kain, kain lang po kami. Start lang kami vlog. Uh, we wanna, you wanna see the food? Magmumukbang po kami ngayon. Carbo, chicken, Hana, Elise. Elise. kimchi. As in kimchi. Kimchi. This is the kimchi. Kimchi. Kimchi. Kimchi. So, inspired by, dahil na, na may Oy, nakapasok, ah, may nakapasok na kahapon sa treasure box. Ah! ah! Ano, At siya si Junkyu. Oh, Junkyu. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! 안녕하세요. Advance. Advance kasi. Kung narinig niyo po yung kanta, Ayan na po. Ayan na yung cake. Cake ko. Kinagsiksikan dyan. Bakit di ko pwede? Dahil this moment, forever yeah. So, sabihin lang po namin, concert po ngayon ni Suri na special po. Ay, may ano, buko? So, lapit na. Lapit na din concert ng Blackpink na hindi kami pupunta. Ano so, we wanna show you. Now na? Sige. Oh my God, 14 na si Jessica. 14 ka na. 14 ka na. 14 pa Tapos 12 pa lang ako. Magka-13 pa lang po. So, preview. Pwede ba yung maano? Hindi yun na ano? Dabawal. Preview. Nandito pa yung bias ko sa cake. Nandito din bias yung bias namin. ko. Bias namin. Ito yung ano ah. Game. Uy, baka matapos Preview. Siyempre, mukha ko pag mukha talaga yun. <laughs> si, si Dad, si Dad, si Dad. Mas yan. BP. Uy, wait, wait, BP. 101 BTS she name Oy, bawal so eto na po tapos na po kami mag-itit I can Yes, doon ka. Kasi andun yung cake mo. Kaya nga. Ano ko, eh. <laughs> Baliw, paano ka mag-inom? Uy, yung BP natatakot. Prepare na po kayo. Bye muna. Bye muna, Hana. Marcad, Uy, mag-bye muna. Happy birthday. Jessica. Ano na? Tanggalin ko na. 2,000 years later. Hello, so... Ano? So, bumalik kami. Medyo late lang. Hindi namin nabig yung kain namin. Punta kami GDY. So, may nabili kami. So, pakita mo binili mo. Sticker set, Park Jihoon. Strap na like, one din pinku. Then, apat. Si this, Lee Jong Suk. Stray Kids, 101, may Monster X Bebe. Yun lang. Meron pa. T-shirt. IPU. <laughs> then, then, then, then, then, then, first look, Mama, bebe ko. So, yun ang mga binili ko. Although madami to, pero hindi mas maganda sa binili ni Hannah. Wait lang. So, ito, pakita mo yung binili ko. Yes, yung kay Jessica muna. Hindi, ikaw nga, ikaw magpakita. Ako na nga. naka ba? Oo, So, yung so, birthday girl naman. Basta ito, meron pa pala kayo nabili, poster. Basta poster ng 101, tapos first look din, tapos si Songhun. Songhun yung sa likod. Yun. Yun lang. Yun lang? Oo, oh, yun lang. Di ba ano yun? Memes. Umalis ka dyan, Elise. Di ba memes yun? <laughs> Madami ako memes. <laughs> o, tara na. So, ito na si Hana. Kay Hana. O, dali. Kay Hana. Pakita mo na. Pakita mo na. Pagyabag natin sa buong. And sit in the house. So, andito na po yung favorite po namin. you. Guys, kung saan niyo for Jihun, you need this, no? No, you need this. Pero sorry, taken na siya. Yes, No. Jo! Ayo, taken na siya. We can buy one of it. By Maze. By Maze. And one of us. Wait na, baka mata matapulo rin. Tiyak eh. ako. For her. Ba't lagay na lagay ko mo? Pag si Alice ah. sa kapil dyan, no? Bakit ako? Ako daw muna. Mamaya pa to yun. Eh, oh. Guys, gusto niyo to? You see this? Guanlin. Guanlin. Favorite color ko, blue. Favorite color ko. Tapos favorite color ni Jiyun, pink. Bale, parang anak namin si Guanlin. What the? If you're watching, you're our son. ayun na, ayun na, ano ayun na. Ayun na. Ang ganda, parang siya may envelope. Ano siya? Ayun na. Yun na, yun na. NCK Uy, dada na. Ano, yun na. Tama. Ano? Buksan mo, no? Hey. Sige na. Kahit yung poster na muna. Pinakabal talaga. Dapat pala yung poster muna. Wag. Wag, ang hirap. Balik. Hirap kaya niyang ibalik. Oh, okay, okay. na. Ang ganda. Ang ganda. Ang laki pala, no? Ay, tago mo yung price. Ay, oo nga pa. De, de, pag, pag malaki mo yung price, pag malaki mo yung price, dali. Um, mm. Tapos, eh, ano? Sama na. Parang kayo na ng walking dog. <laughs> Huwag mo ano eh, mas serious tapos takot ako. Ayan na talaga. hindi ka, oh di ka pa siya bubuksan. Yeah! Sayang pa pag sinira ko. So guys, guys, may sabihin ako, hindi niya ito magbubuksan ngayon kasi mahirap eh. Mamaya, mag sasabihin ko kay Hana, papablog na lang namin. Kung ano itsura ng loob ng... Wala naman kung ano, nagbigyan ng bilang yung memory. Wow! gig, babalik na. Kahit gig lang naman din. So, ano na gagawin natin? Tara, milk tea. Iyak na. Ito, tambay. Tambay. Go, oh, milk tea. Tara, milk tea. Ito, bumutan. Tara, DQ. Wala na, Donut. Hello? <coughs> Ako din. <coughs> oh. Ha? O, takpan mo na, Elise. Three. Uwi ka na agad, Elise. Ganun. Hindi pa, hindi pa nagda-deliver. Namumula ako. Eh, hindi. Namumula ako. So, guys, ang dami namin. So, umiyak ako. Umiyak siya. Di ba sinabi mo na? Kaya mo. So, tas may papakita ka. Bawal mo ganun. So, makikita nyo to. Wait lang, focus. Ayaw niya mag-focus. Ganyan, no? Sana makita niyo. Yan. Ayan yung una. Wait lang. Ayaw niya mag-focus. Makikita niya sa Instagram post. Akin na. Akin na, akin na. Akin na. Yung. Wait lang, kunin ko yung sa akin. Kunin niya yung sa kanya. So guys, so, namatay. Namatay. Namatay siya. So, ito yung kay, ito yung kay ano. Madilim eh. Madilim. oh, hindi, pipicturean. Ano, eh, may picture ako sa IG. sa IG, namin. K-Squads. Tapos, Nandito. Bro is just... namin dito. Ito yung sa akin. Tapos, Lagay nga sa mukha. Yan. Tapos ito yung sa akin. Ito, nandito. Ito yung sa'yo. Ito yung sa'yo. Yan. Tapos sa akin na yan. Tapos ito may isa pa pa kami. Kami nina sa Novotel. Kuya rin na check-in kami. Pero check-in naman talaga kami kasi hindi na tuloy. Ah? So May guys, ngayon ko lang ito nalaman. Pero mag magazine pala to. Hindi niyo ko inform. Ano niya ako? Eh, di ka naman kasi nagano eh, nagpa-inform. Hindi, hindi ko talaga expected. Iiyak na lang ako. So, <gasps> gong, guys, gong siya tayo. hindi na daw available yung kay ano, yung may fan. Bakit? Oo, oh, matagal na yun. Tapos, pauwi na kami ngayon. Then, kakain pa ata kami. <laughs> Kakain kami sa ano. Sa... Ba't pala nagtali pala ako? Yung tali ko. Tapos, yun. Tapos, 다시 돌아와